del campo Chumabamina, con la labbra color rugiada, yo occhi grigi con la strada, nas con flores dove y Via del campo pela terra. penas, que penas secou. Todo bem que nós tinha era chuva, era amor. Não tem nada não, não, tô lacrimando assim. Trampolim, ai que tempo ruim, tudo sem chuva e a tristeza em mim. Peço a Deus, a meu Deus, grande Deus de Abraão ser ganhança e aflição. Tudo bem é de Deus que vem. Quem tem bem louva a Deus seu bem. Quem não tem pede a Deus que vem. pela sombra do vale do Rio da vida, os rebanhos esperam a trovada Quando amada, esperada, trocada trovoada chegar E antes da quadra, as marras vão ter Sei que me vou ver di maritare a vederla salire le scale, fino a quando il balcone è chiuso. Amai di chi sia corrisponde, piangi forte si non ti sente, dai diamanti. diamante